Рабочий день подходит к концу, и офис разъезжается домой, а я еду тестировать свой новый подарок. Я не знаю, как я жил раньше без этого дивана.